Ukukhulisa intetho nokuqala ukufundisa amabali. Uyikhulisa njani ke intetho? Intetho ke uyikhulisa xa ulapha eklasini. Masithi umzekelo, Awufundisi, kodwa ke ngoku wenza ntoni? Uyancokola nje nabantwana. Laa ncoko ke ibalulekile kuba kaloku uyababuza imibuzo. Imibuzo obabuza yona ingayimibuzo malunga nento esekhaya okanye nezihlobo zabo okanye nento ebazithandayo. Kubalulekile ukuba xa ubabuza imibuzo ubanike ithuba loba bathini, baphendule ze ubonakalise umdla kule nto bayithethayo. Umane ngongqina ke into yoba, oh nyhani ekhaya ngubani omnye okhoyo phaa ekhaya, uyamthanda umntana wakokwenu, wenza ntoni nomntana wakokwenu. Yenza ntoni ke loo nto? Ikhulisa intetho le yabo, ikhulisa nantoni? Nesigama. Masijonge ke uMiss Mtshayi into yoba uthetha njani nabantwana bakhe phaa eklasini. uzobalisela ngomzobo wakhe ozobileyo andibalisele usakhe mna ndizobe ibhokhwe mm. ndazoba nengca ndazoba nebhriji besithe ibhriji yintoni Blog. Eh, blog. Ntoni mntana? Yenzelwe for ntoni iblog? For abantu badlule. Good, yenzelwe into yokuba abantu badlule. Yintoni into enophinde uyifake uyizobe kulo mzobo wakho? Yileni lena eshotayo. Yintoni leyo? Ngumntana webhokhwe. Ngubhabha umbhokhwe yingumntana webhokhwe. Good.